Привіт з віртуальної реальності. Полетели, полетели. Итак, Хикотнул. Это Сьогодні е, в ефірі з нами сьогодні в гостях е, Нікіта Худяков. Це, та, на мою думку, Нікіта один з таких апостолів XR, арту та технологій в Україні, бо він дотичний до багатьох проєктів, які е, та, відбувались е, і в освіті, і е, та фестиваль Віртуаліте, і Frontier Art Fest, та і от харківське ком'юніті та Нікіта теж розвиває, і NFT. Я сподіваюся, ми сьогодні зможемо та за годину так охопити різні теми. Е, ну і ще раджу серію, яку рік тому е, Нікіта проводив Digital Wine, е, де з різними митцями, де з світовими і українськими теж обговорювали подібні теми. От тож привіт, Микита чи Нікіта, як правильно? Нікіта, будь-ок, можна нік. Розкажи е, про свій початок, та як ти зацікавився, почав працювати, дізнався взагалі, та що було цією точкою входу для тебе в, е, та в extended reality, та ту розширену чи віртуальну, що це було? Ну, это, наверное, началось с интереса к цифровому искусству в целом. У меня так э, получилось, что родители программисты, и, и все. Это, это диагноз. Э, когда я дорвался до Паскаля, они мне показывали какие-то алгоритмы, которые я бы мог теоретически использовать в дальнейшей работе. Я начал рисовать свой первый графический эм, эм, редактор на Паскале. И не зная, что такое генеративное искусство или цифровое искусство, медиа-арт, я начал создавать всякие программки, которые просто на разноцветные кружочки в экран пускали. Э, ну и дальше, когда появилась виртуальная реальность, это просто стало главным интересным инструментом, главной интересной игрушкой, с которой можно работать и с помощью кода, и вручную, потому что, будучи в виртуальной реальности, вы можете рисовать, вы можете скульптить, вы можете перемещать объекты, модифицировать их различным образом. В общем, на данный момент с точки зрения медиа, виртуальная реальность, наверное, самая иммерсивная, самая погружающая, держащая ваше внимание и правдоподобная э, медиа. То есть легко поверить в то, что вы транслируете как художник. А вот для меня вот именно это взаимодействие э, воображение, которое есть у художника, и трансляция его через какие-то медиа, это вот самое самое интересное. И если чем меньше этих преград на пути вот того, что ты себе представил, и того, что получает зритель, э, тем лучше. Виртуальная реальность очень классно транслирует обширные динамичные пространства, виртуальные миры и так далее. Да, ну и вот с 2012 где-то я слежу за тем, как развивается эта медиа. На Кикстартере тогда появились очки Oculus – а, где-то в 2014 у меня получилось э, все-таки заполучить э, первые свои очки виртуальной реальности, это был Oculus Developer Kit 2, и в 2015 году я вот сделал первый проект на стыке искусства и виртуальной реальности. Это был хакатон, а, где разработчики компьютерных игр и художники создавали совместные проекты которые формально являлись программой, которую можно было запустить в шлеме виртуальной реальности. Ну и да, это стало настолько интересно, что теперь это то, чем я занимаюсь как художник, культурный менеджер, преподаватель. Собственно, в университете Каразина в Харькове я также преподаю виртуальную дополненную реальность, что распространяю эту любовь и страсть к иммерсивному искусству через разные практики. Э, ну, а як це? Тобто ти в Паскалі е, малював е, ну, Паскаль, теж мені знайоме слово. Я навчався в Донецькій політехніці. От, Паскаль на, на ти, пишіть. От, і, е, ну, та Це захоплення перед пустою площиною, ти щось пишеш, і там щось з'являється. От, а, а, ну, але та всі, там, в- мої однокурсники всі пішли просто працювати, заробляти кошти та створювати щось ну, не мистецьке. А ти пішов е, та, з- з- ще зі школи Паскаль, е, ну, та як, як це А. професійний шлях і, і мистецький для тебе розвивався? Я пробовал, я работал в IT некоторое время в качестве проект-менеджера где-то около четырех лет работал, занимался разработкой мобильных приложений. Я какое-то время был директором Николаевского IT-кластера и э, проникся тем, как этот бизнес устроен в каком-то другом уже масштабе. Есть у меня много товарищей, которые запускали свои стартапы, поэтому мне это сообщество айтишников, оно очень знакомо. Мало того, я думаю, в художественной среде есть множество э, всяческих э, э культурных аспектов, которые можем заимствовать из IT-среды. К примеру, э, процесс, ну, гибкие, гибкая разработка как таковая, то есть э, agile культура, да, это эм, то, что э, можно встретить очень часто именно в IT-компаниях при разработке программного обеспечения. Но так как многие проекты в, в культурной сфере сейчас подразумевают участие множества людей, и они длятся на протяжении какого-то времени, к ним вполне применимы э, принципы как раз вот проектного менеджмента, проектной команды, работы проектной команды, да, поэтому мы можем э, использовать Scrum методологии, Agile методологии по управлению проектов в, <clears throat> в арт-проектах, в арт-продакшене. И это то, что очень хорошо дружит с друг другом, потому что э, Scrum в свое время стал ответом э, а, IT-индустрии на быстро меняющийся динамичный мир, и Scrum позволяет э, делать повороты в проекте на протяжении его разработки. То есть как бы мы не два года там занимаемся созданием какого-то цельного продукта, который не меняется на протяжении этого времени, а мы начинаем с чего-то простого, а потом поворачиваем влево, потом поворачиваем вправо, и вот так вот потихонечку приходим к тому, что на самом деле не было вообще изначально задумано. И это очень часто именно таким же образом происходит в арт-проектах. То есть ты начинаешь с какой-то линии, и спустя некоторое время у тебя э, произведение, которое ты не ожидал, что оно из тебя как бы выйдет и родится. Вот, поэтому нужно быть готовым вот к такой гибкости. А если в этом проекте задействовано несколько людей, то тогда все они должны быть готовы к тому, что вот будут происходить вот такие изменения, и должен быть какой-то интерфейс и правила игры, которые позволяют этому происходить. Но это, конечно, обширнейшая тема, Е, давай е, до твоїх е, мистецьких проєктів. Ну, бо на сайті ну, так, Google видає більше про твої такі роботи, проєкти менеджерські, та ну, сенсі, як координатор, та вони більш відомі. А поділись, що ти що ти як художник створюєш, створював та ну, якась теж траєкторія. Да. Слушай, это боль многих культурных менеджеров. Многие культурные менеджеры просто занимаются организацией э, культурных проектов, потому что им кажется, что у художников мало условий. Они думают, вот я сейчас сделаю какой-то культурный проект, и благодаря нему я э, сделаю что-то как художник. Но на практике действительно, просто если ты хочешь делать что-то как художник, вот просто надо брать это и делать, без всяких создания инфраструктуры для этого. Вот я тоже наконец-то все-таки начал заниматься художественной практикой. Эм, были э, какие-то у меня эксперименты и, и до этого года, но по сути вот как бы наиболее интенсивный период с точки зрения арт-продакшена как бы у меня происходит вот именно сейчас. И это работа с дополненной реальностью, с виртуальной реальностью. Я создаю объекты, анимированные объекты и VR-опыты, которые можно наблюдать и в дополненной реальности, и в виртуальной реальности. Да, это моя страница на NFT-маркетплейсе Hikatnung. Это одна из многих площадок, на которых можно публиковать свои художественные произведения как э, NFT, как non-fungible tokens, и продавать их за криптовалюту. Соответственно, я также могу, как пользователь этой системы, покупать и продавать чужие произведения искусства. Ну и вот э, как раз э, на этой площадке я публикую некоторые свои художественные проекты. В основном это связано с дополненной реальностью. Ну, скажем, вот э, этот объект, который называется Storycatcher, э, он э, выполнен в виртуальной реальности, то есть будучи в шлеме виртуальной реальности с помощью программы Gravity Sketch, я рисую 3D-модель. И это чем-то напоминает Э, процесс э, управления, скажем, куском ткани, когда я обтягиваю воображаемую какую-то форму тканью кусочек за кусочком. Ну и потом я делаю некоторые модификации в программе Blender, это 3D-редактор, схожий на 3ds Max, скажем, или Cinema 4D. И э, с помощью третьей технологии я делаю ее презентацию в дополненной реальности. То есть с помощью мобильного телефона человек, зайдя на страницу с этой работой, может нажать кнопочку, и он будет через телефон видеть окружающий мир, внутри которого появится моя скульптура. Он может сделать фото или видео. Таким образом, мой объект путешествует по миру, а, и иногда мои коллеги по художественному цеху, другие художники, коллекционеры или зрители э, делают такие снимки, присылают мне. То есть я в ближайшую неделю публикации своей работы могу обнаружить фотографию этой работы где-нибудь в Венеции или LA а, или где-нибудь в Азии. В общем, это приятный э, бонус вот от этого формата э, искусства. Однажды э, фотографию вот с моей работой э, мне прислал э, товарищ, который был задействован на экспозиции достаточно престижной выставки, и рядом с легендарными произведениями искусства он сделал снимок моего произведения и отправил мне, сказав, что только мне не стоит как бы публиковать ее до того, как откроется эта выставка. Ну, в общем, мне это, мне это перекликается с тем, что делает э, Влас Белов, Э, художник из Харькова, который также занимается виртуальной дополненной реальностью. Он в свое время делал проекты, связанные с э, интервенцией в художественные галереи со своим артом. В общем, это да, интересный способ, как можно э, позиционировать свое искусство, внедрить его в какие-то пространства, которые не давали даже согласия, они могут не иметь представления о том, что ты размещаешь свою работу на их территории что, мне кажется, предельно э, забавным. Ну, це ж випадок, те, що е, людина в своєму телефоні це змогла побачити, але це не залишається та, там в Google Maps чи де. Та, тобто інші люди не можуть побачити цю інтервенцію, тільки документацію інтервенції. Ну да, так? то есть и это э, прекрасная иллюстрация того, что происходит с миром. Он или расслаивается, или просто получает эм, сценарий взаимодействия с разными слоями мира, которые мы сейчас наблюдаем. Я говорю о том, что виртуальное пространство оно становится более ощутимым и эм, все чаще попадает в наше внимание. И когда его достаточно много, мы к нему относимся как э, к такой же реальности, как и та, которая окружает нас в физическом мире. То есть, в конце концов, наше внимание как бы определяет то, насколько важно там, то или иное явление. То есть чем больше мы погружены в виртуальные миры или в дополненную реальность, тем реальнее они нам кажутся. А тенденция именно такая. То есть что все, все эти вещи, они становятся все более и более заметны. Я бы хотел еще продемонстрировать, как э, можно видеть мои работы не только с помощью дополненной реальности, потому что на страничке э, э, моего аккаунта вот на NFT-площадке Hit.Nong можно также повращать там 3D-модель, а, даже не используя дополненную реальность или виртуальную реальность, то есть в конце концов это только 3D-модель. Поэтому это может выглядеть вот таким образом. Та ну і е, можемо перейти до яскравого прикладу та українськ в українському контексті інтервенції. Це фестиваль Фронтір, mm. е, як, який ви організовували, який в Харкові був. Е, розкажи, як виникла ця ідея, та як ви робили, які результати ну, для для художників, для вас, як команди, були для для просторів, в які ви робили інтервенції? Да, я бы хотел сразу сделать очень важную оговорку о том, что из себя представляет фестиваль «Frontier» и другие фестивали, в которых я задействован. Дело в том, что моя доля участия во «Frontier» ровно на одну треть, потому что ее организовывало три организации. Это организация Академия визуального искусства – и Оксана Коклонская, которая также занимается сейчас проектами, связанными с виртуальной реальностью и с кино. Я очень рекомендую посмотреть э, те проекты, в которых она задействована. Э, это была общественная организация «Арт-оптимисты», э, которой я руковожу, и, собственно, эта общественная организация также занимается другими проектами, я об этом тоже немножко расскажу. И это организация «Конгресс активистов культуры». А, и в проекте «Фронтир» Э, Ее представляла Катерина Рай э, в качестве художественного куратора этого проекта. Э, «Frontier» в таком составе и в таком формате состоялся только один раз в 2019 году. Есть другие проекты, которые связаны с виртуальной реальностью в другом составе. Это проект «Virtualité», который происходил в прошлом году при поддержке французского института и французского посольства. Он происходил в выставочном пространстве М17. И э, также представляла себя фестиваль искусства виртуальной реальности. То есть человек, который приходил на это мероприятие, обнаруживал много висящих с потолка шлемов, которые ему помогали надевать э, э, специально обычные медиаторы, и, соответственно, можно было просмотреть художественные работы в виртуальной реальности. А, а в этом году, в ноябре, 12-14 числа, пройдет или прошел, в зависимости от того, когда наш зритель смотрит это видео, э, проект, э, который называется «Новембре Нумерик». Это фестиваль цифрового искусства, э, который проходит во многих странах мира в ноябре. Он инициирован французским институтом, это департамент французского посольства. И в Украине он представлен вот в таком формате, как мы его будем проводить в ноябре, это во многом будет посвящено виртуальной реальности. То есть около 90% контента, который там будет, это опыты виртуальной реальности. Но также там будут представлены э, кинетические скульптуры роботизированные и дополненная реальность. Поэтому вот, проект, который наиболее актуален сейчас для меня, он выходит за границы только виртуальной и дополненной реальности, так же, как и в этом году моя активность была э, связана, в принципе, с цифровым искусством, с криптоартом, с NFT. надеюсь, мы тоже можем об этом поговорить сегодня. А, да, и, и, в общем, это такая более обширная рамка. Он будет происходить в Давженко-центре на территории Э, музея кино. Это пятый этаж Довженко-центра. Э, вход очень условный, стоимость входа очень условная, 100 гривен. При этом будет э, возможность бесплатно посетить образовательную программу с лекциями, панельными дискуссиями. Поэтому очень рекомендую посетить или посмотреть видеоотчет, опять же, если вы смотрите это видео уже спустя некоторое время. Так, клас чудово. Я ще не, не бачив анонсів, але от минулого року про віртуалітет не, не був в Києві, е, але так е, порадів, що Ауяску, VR, е, та ну, київський київський глядач може може пережити цей досвід, який який мене дуже вразив. Одна, на У тебе була можливість посмотрети її? посмотреть ее в виртуальной реальности, да? Та, та. Це в Амстердамі на фестивалі ІТФА, так, там ще інсталяція була. Ну, і для мене це один з найпотужніших прикладів е, там, VR-досвіду, експірієнсу, який використовує технологію там, виправдано. От. Скажи, а я правильно понимаю, что ты участвовал в проекте а, который сейчас презентуется на Биеннале цифрового искусства. Е, е, Ми Это фильм 360. Э, так, так. Э, О, класс, отлично, потому что я его посмотрел вот на этих выходных. Великолепная работа, поздравляю. Дякую. Э, ну, это ж Теж тобто, ну там зазначили мене як автора, але це був воркшоп на кінотабори кінофіль, та який ми робили з підлітками, тому це ну, більш така очіпова робота. І учас, учасникам, учасницям теж дуже приємно, що це відібрали. Але ну, теж це для мене питання, та що ну, є сенсорама, та є там та, ну, ще кілька компаній. New Cave Media, може бути. Е, ну так, New Media, е, але та от українського е, українських фільмів 360 ну, про Україну. Та ну є там ну на докудесь показували про про військових, які та Юрій Свенький, здається, режисер. От який який показ, ну, які показували, а решта, ну, та от там медіа арт, якісь та NFT арт, мені здається, більш такий та ну, хвиля і зацікавлення потужніше, і дистриб'юція є. І тому питаючи про в тому числі фронтір, то мені цікаво, ну як як е, та бо я на тій виставці був і ж презентували ще в Києві, в М17 теж ці шоломи. От і ну чудова ідея та чудові роботи. Там були такі інтервенції в міський простір. А, але це було лише для людей, які ну, не були в тому просторі, та які дивились потім це в шоломах. Чи, чи ти пам'ятаєш та, ну, якусь механіку, які цілі ви ставили собі з тим проектом, і що вдалося, що не вдалося? Да, да, это э, больной вопрос, потому что не все, что мы захотели сделать, на самом деле было выполнено. И это связано в том числе с техническими сложностями. То есть существует э, м, на тот момент, на 2019 год, вот технология дополненной реальности, она еще не была в, э, так э, удобна в использовании, как сейчас. Потому что сейчас у нас есть Quick Look, к примеру, а, или технологии Model Viewer, которые позволяют с легкостью использовать дополненную реальность с помощью просто веб-страниц. на тот момент э, там, создание мобильного приложения, в общем, это нам показалось наиболее оптимальной формой, но э, очевидно, что дополнительное мобильное приложение никто не хочет устанавливать себе на телефон, и есть сложность э, в том, чтобы э, замотивировать кого-то устанавливать дополнительное приложение. А, мало того, типа, установка <clears throat> интервенция, полноценная интервенция вот объектов дополненной реальности в городское пространство подразумевает установки маркеров в этом пространстве. Во всяком случае, на 2019 год мы так думали, потому что сейчас я ставлю под сомнение вот именно тот подход, который был у нас тогда. Эм, и нам удалось установить один из десяти маркеров в городском пространстве, а, который сейчас располагается в Харькове, и а, он, к сожалению, не работает с той точностью, которой бы нам хотелось. И э, какая-то часть меня говорит, окей, э, это был как бы важный experience, сейчас, э, ну, который нужно было пройти, и хорошо, что мы не сделали остальные, потому что то, как он работает сейчас вот на той технологии с 2019 уже не совсем актуально. Но, с другой стороны, как бы другая часть меня говорит, да, но мы могли разместить и внедриться в городское пространство со своими QR-кодами, которые бы теоретически потом можно было заменить и так далее. В общем, это боль, если откровенно. И э, хочется делиться тем, что есть набитые шишки, и мы знаем, как не стоит, и в то же время есть представление о том, что сейчас может сработать для подобных проектов. Поэтому если кого-то из наших зрителей, к примеру, будет интересно о том, как подобные проекты реализовать, то не стесняйтесь стучаться, спрашивать, потому что и не только у меня, есть на самом деле много людей, которые подобными медиа занимаются. Есть в Телеграме чате, который называется XR Art Ukraine, там есть много ребят, которые делают подобные проекты, можно с идеей заходить туда, валидировать эту идею, а, говорить свою гипотезу и только потом ее реализовывать. Потому что 90% идей, которые я слышу, вот когда мне рассказывают и спрашивают э, мои размышления на этот счет, э, какую-то экспертизу, оценку, мне кажутся не разумными и неэффективными. А які критерії та найчастіше 90% идей, которые вот обычно звучат по поводу дополненной реальности, они звучат так. Вот есть фасады э, Э, домов, эти фасады, они как бы эм, заросли балконами, они э, там неухоженные и так далее. И давайте мы сделаем в дополненной реальности приложение, которое будет нам показывать изначальное состояние этого дома. Вот, это первое, типа, и, и, и индивидуальность этого проекта. Эм, это очень популярная мысль. И второе, а ее никто не реализовал на данный момент, потому что существует ряд технических преград, которые не позволяют ее реализовать вот так, как это видится. Потому что трекинг э, дополненной реальности, то есть как бы э, возможность э, э, как бы э, захватить вот именно этот фасад и поверх него показать другой фасад, это очень непростая техническая задача, потому что а, в каждый момент времени при разном освещении этот фасад выглядит по-разному. А вдруг кто-то взял и поставил на, этот, на свое окошко другой э, цветочек? А вдруг э, кто-то покрасил балкон или построил новый? То есть то, как мы как бы этот маркер зашиваем в его изначальном э, значении, вот мы сосканировали как бы этот фасад и говорим приложению, пожалуйста, используй этот фасад как маркер. И вот, вот этот Э, фасад может измениться уже на следующий день после того, как мы его сканировали, что не даст там, приложению или веб-странице нормально распознавать этот фасад и поверх него показывает другой. это одна из нескольких причин, почему вот именно эта идея на данный момент не реализована ни в Украине, ни на самом деле вот в других городах я тоже не видел хорошей имплементации подобной штуки. Вот. То есть в, в то же время есть множество других способов, как, скажем, показать в дополненной реальности, ну, э, проекты, скажем, по... Эм, э, которые показывают э, там архитектуру с э, э, культурной ценностью. Есть великолепный проект в Украине, эм, который как раз делает это в дополненной реальности. Эм, Э, компания, которая разрабатывала это приложение, называется Scaron. Эм, я скину ссылку тебе в Telegram для того, чтобы ты мог разместить, если это будет интересно. И они сканируют с помощью фотограмметрии эм, объекты, которые эм, э, высоко оценены вот с точки зрения культурной ценности и архитектурной ценности как раз вот в, цифровой, э, в цифровом формате, и потом представляют ее в дополненной реальности поверх каталога или поверх любого другого маркера, открытки, э, магнитика на э, холодильник. Это хорошо работает, это действительно позволяет хорошо презентовать какой-то объект. Мало того, человеку, который хочет посмотреть эти прекрасные объекты, нет необходимости ехать в этот город для того, чтобы это сделать. То есть если мы хотим рассказать о том, что где-нибудь в Ужгороде есть э, интересный архитектурный объект, мы можем с помощью э, дополненной реальности и интернета дать такую возможность глобально кому угодно в мире лицезреть этот объект у себя на рабочем столе, физическом рабочем столе. И это очень логично. Та ну інший приклад, який мені здається, та ну він пам'ятає пам'ятаю, що до доповненої реальності треба в 3D повертіти, подивитись з різних боків Пінзель AR у, у Львові. Теж теж через фотогерометрію. Е, ну, я повернусь е, в, в останнє до фронтіра. Е, питання та митців, бо я так думаю, для більшості учасників це був теж перший досвід, напевно, та експериментів з ці, е, ну, з цим полем, з цими технологіями, е, і як е, ну, та я розумію, що так краще питати напряму учасників, але от ти як один з співорганізаторів, та як, яке твоє спостереження було? Та, ну, це це далі, та як коло так розходитиметься, чи ну, спробували погратися е, та, типу, і, і, і справжнє мистецтво взяти і там намалювати ідеальне коло просто від руки. Э, Я участвовал в образовательных проектах для художников много раз. Э, И в этих проектах мы пока- как раз показывали виртуальную реальность как инструмент. И со- действительно накопилась какая-то статистика по поводу того, э, будут ли использовать художники потом эти инструменты или нет. Это очень интересная тема. Э, я прихожу к следующему выводу. Если человек ранее не работал с цифровыми медиа, он художник, который хорошо себя реализовывает, органично себя чувствует в своем медиа, будь это а, э, скульптура или живопись, и ему дают э, инструмент виртуальной дополненной реальности поиграться, то ему интересно этим заниматься ровно столько, сколько длится воркшоп. Далее он чувствует себя более уверенно с этой технологией, может быть, он когда-то с ней будет взаимодействовать, но его художественная практика может быть непосредственно связана с тем э, инструментом, в котором он профессионал. К тому же, быть хорошим скульптором в реальности и быть хорошим скульптором в виртуальной реальности – это разные вещи. Несмотря на то, что концептуально и художественно ты можешь э, действительно… Э, быть как бы в одном весе, да, и в любом медиа, потому что важно содержание, а не форма. Но вот это вот путь трансляции твоего художественного замысла через э, инструмент, которым ты оперируешь, это очень важный барьер. И если в физическом мире тебе при работе с э, бронзой, скажем, удается достичь того результата с э, там, определенными маленькими усилиями, а в виртуальной реальности тебе нужно десятикратные усилия, ментальные, скажем, десятикратные усилия, я не говорю про стоимость, сделать для того, чтобы достичь должного результата, то э, маловероятно, что человек будет пользоваться вторым инструментом. К тому же то, что эффектно работает в физическом трехмерном пространстве, может совсем по-другому работать виртуально, и, то, и наоборот. Да? То есть мало того, существует специфика и там, и там. То есть тактильность в физическом мире, фактура в физическом мире не переносится в виртуальное пространство пока. Э, и в виртуальной реальности э, отсутствие гравитации и прочие плюшки цифровых миров как бы не переносится в виртуальное пространство. То есть даже художественный язык другой. Поэтому ожидать, что мы э, транспортируем как бы аналоговых художников в виртуальные медиа, не стоит. Мало того, это, ну, как бы это неблагодарная и ненужная работа, потому что нам нужны и те, и те, а, как я полагаю. Э, совсем другая история с художниками, которые уже оперируют цифровым языком и уже создают, скажем, а, анимированную цифровую графику. То есть это motion график артисты, если можно так выразиться, то есть new media артисты, которые могут работать с, с инструментами тач-дизайнера, игровых движков, 3D-редакторов различного рода, а, несомненно, звуком и всем, что с этим связано. То есть для них а, медиа виртуальной реальности становится таким же способом репрезентации, как то, с чем они работали раньше. То есть это скорее у, у, расширяет их э, э, спектр инструментов, чем выводит их в абсолютно новое поле. То есть с легкостью они могут свои наработанные навыки как бы пере, переиспользовать здесь, либо создавать более сложные произведения, в которых они сначала действуют на 80% в том, в чем они привыкли действовать, и потом как бы ныряют в другую, а, в новое поле. То есть мы проводили такие разные проекты. Последний раз а, подобный проект происходил в Ужгороде, видимо, поэтому я вспомнил о нем, а, говоря о сканировании архитектурных объектов. А, великолепный объект, в котором мы создали четыре виртуальных пространства, и там художники были с разным опытом работы с цифровыми медиа. Мало того, я вот сейчас нахожусь в футболке как раз с этого проекта, на которой запечатлена одна из, э, один из мемчиков этого проектика. Максим, пользуясь случаем, скачай новую версию блендера, пожалуйста. Вот. Эм, в общем, э, та же история. То есть проект прошел, но далеко не все художники э, продолжают как бы, работать с этими цифровыми медиа. Во фронтире на хакатон, который мы проводили и в Киеве, и в Харькове, было приглашено вот 50 на 50 медиа художников и художников, которые работают в аналоговых медиа конечно, устойчивость и вот как бы инерция значительно сильнее в, э, у художников, которые работают с дополненной реальностью. Скажем, Влас Белов, о котором я вспоминал, вот недавно смотрел с ним интервью на проекте э, «Треугольник Парковьева». Я скину тебе ссылку. Э, и он рассказывал о своем новом проекте в дополненной реальности. Он использовал в нем инструменты, которые эм, а, которые, в принципе, также задевались и на, на хакатоне, на фронтире. Он говорил о том, что фронтир, на этом интервью он говорил о том, что фронтир стал для него тоже каким-то импульсом. Он показывал проект, который он реализовывал на этом фестивале. То есть и это вот один из тех примеров, когда э, существует вот такая инерция. Или Анна Мананкина, художница из Харькова, которая сейчас э, находится то ли в Польше, то ли в каких-то других европейских странах по арт-резиденциям, и она проводила показ э, виртуальной реальности и работы, которую она сделала тогда на фронтире. Причем она доработала ее до новой версии шлема для того, чтобы можно было показывать ее легче, чем мы делали это тогда в 19 -м. Тогда, в далеком 19 <laughs> То есть, э, да, выходит, есть такая закономерность, что для тех, кто работает с цифровыми медиа, это инструменты, которые с большей вероятностью дадут какую-то продолжительную пользу. А, ну, та вот Цікава думка, і ми так підходимо до NFT мистецтва. Але перед цим хочу спитати про глядачів в Ужгороді. Те, що що глядачі в Ужгороді як бачили, е, бо та ця резиденція теж ну пам'ятаю, це анонси. Тут ну, в Україні мало таких резиденцій. От, і, е, там, здається, кожна цінна е, що давало глядачам, відвідувачам, які приходили на фінальну презентацію, чи потім це в якійсь формі можна зараз подивитись там? Да, результаты доступны и сейчас. А, мы использовали технологию Mozilla Hubs, которая позволяет создавать виртуальные пространства, и просматривать их можно и с помощью шлема виртуальной реальности, и также с помощью компьютера и даже мобильного телефона. И я скину тебе ссылки на все четыре э, этих виртуальных пространств, которые э, выполнили участники резиденции э, за три недели нашего очень интенсивного воркшопа, потому что, несмотря на то, что мы позиционировали этот проект как резиденцию, это постепенно модифицировалось в воркшоп, постепенно до его начала. И когда художники приехали на него, мы э, обрадовали их тем, что теперь э, вы как будто в школе, вы будете приходить в учебный класс, и мы будем показывать вам, как э, работать с блендером, как работать с Mozilla Hubs, мы будем давать вам теорию построения виртуальных пространств, мы будем давать вам историю э, этого конкретного медиа и того, что из себя представляют виртуальные пространства. Э, в результате чего нам все-таки удалось э, достичь вот этого результата, того, что эти четыре э, абсолютно полноценных художественных проекта можно выставлять на эм, фестивалях искусств. Что, собственно говоря, мы планируем сделать на э, фестивале «Новембра Нумерик, То есть на этом фестивале, помимо прочих, будут представлены результаты той резиденции, которая происходила в э, Ужгороде. И да, приглашаю всех посетить виртуальные пространства, которые были сделаны на проекте «Транскарпатия». Снова э, привет и благодарности Дофа фонду, который э, организовал этот проект, и эм, организациям, которые финансировали эм, э, это мероприятие. Всю эту информацию можно найти у них на сайте. Посилання внизу в описи видео, буде, та чи в комментариях. Так, і ну, говорячи про те, що та от митці, які працюють ну, та, з живописом, скульптурою і і цифрові, а, та як певне ну, органічне розділення та на на такі різні сфери. От і Е, ну, NFT з однієї сторони, та, скільки півроку тому, е, рік тому це ага, та, типу, можна заробити грошей, щось продати, та а з іншої критика, та типу, а в чому мистецтво? Е, от, та в чому та якісь піксельовані персонажі, ну, де зусилля, та, які які робить художник е, та, чи художниця, е, в чому зміна, та, е, ну, якщо там як чорний квадрат брати, де та, де, де посуваються ці межі тоді мистецтва. Та, відкриваючи хік, це ж теж одна з популярних платформ. Е, Ну, як ти для себе на ці питання відповідаєш? Е, Та чи це ну так. У, это очень интересно, интересный феномен а, современной культуры, который, несомненно, расширяет понимание искусства, арт-сцены, в принципе, арт-рынка. И а, чем дальше, тем, тем, чем, тем больше интересных э, новых э, событий и феноменов происходит в этом поле. Мало того, как бы сейчас, когда крупные культурные институции благополучно интегрировались в это поле, мы получаем как бы институциональное подтверждение о том, что это таки арт-сцена. Да? И э, то, что происходит на криптоарте, это, несомненно, Дикий Запад, и а, там, 99% а, этих токенов, файлов, произведений могут не заслуживать вашего внимания. Некоторые из них даже не пытаются и не позиционируются как произведение искусства. Судя по той аналитике, которая есть у меня, 14% NFT рынка – это криптоарт. Потому что если мы говорим о проектах, которые представляют из себя 10 тысяч изображений, которые можно разместить на аватар, и это какие-нибудь э, жабки, это какие-нибудь э, крипто э, там, персонажи, не говоря о криптопанках, это отдельная история. А, значит, это какие-нибудь, э, господи, да все кто угодно, включая изображение кам одного камня, который отличается просто по оттенку серого, и их 10 тысяч так вот, вот э, э, эти самые collectibles, да, так называемые коллекционные объекты, далеко не всегда позиционируют себя как произведение искусства. Поэтому нам и нету смысла говорить об этом, искусство это или нет. Ну, наверное, нет. То есть в тот момент, когда а, подобный проект, который заведомо коммерческий, может быть, даже спекулятивный, заявляет о себе как произведение искусства, вот это уже интересная дискуссия, потому что э, тут мы сталкиваемся с тем, что существуют разные, как бы, разные критерии оценки. Я придерживаюсь очень демократичного, супергоризонтального и открытого отношения к искусству. То, которое близко, скажем, было движению Флюксус и манифестировалось ими, это максимально открытое для... То есть достаточно в моем понимании, в моей системе координат достаточно одного а, определения идентификации чего-либо как искусства, кем-либо, э, это будет для меня являться уже определением искусства. То есть если ты мне скажешь, указав на... Эм... Картину позаду тебе якась. Это простой пример. На, на не знаю, все, что я просто окружил себя, понимаешь, я хотел взять чашку и понял, что на ней тоже произведение искусства Ромы Минина. Давай возьмем эту ложку. <laughs> То есть мы пришли к этому моменту, к матрица, да, как ни крути. И э, сейчас я буду вот такие фокусы показывать. <laughs> То есть, черт, я сделал только что из этого объекта. Нет, подожди. Э, давай мы возьмем вот этот пульт сразу в голову приходит несколько произведений искусства, которые связаны с пультами. Но э, если ты мне говоришь, что это пульт произведения искусства, для меня этого будет достаточно, чтобы воспринимать его таковым. Соответственно, с любым JPEG, если ты мне скажешь так, то я просто посмотрю на него другими глазами. Для меня искусство — это призма. Для меня искусство — это перспектива, очки, которые я надеваю, и по-другому смотрю на этот объект задавая ему другие вопросы или задавая себе другие вопросы об этом объекте или феномене и так далее. Поэтому <clears throat> если человек говорит о том, что это искусство, для меня этого достаточно, абсолютно достаточно. И Соответственно, любой диску... любая дискуссия для меня как бы решена на этот счет. И мне, мне легко как бы не то чтобы спорить, потому что очевидно объективного определения мы не найдем. То есть вот исходя из вот, вот, вот такой позиции, э, в криптоарт мире и в NFT мире очень легко как бы себя как бы чувствовать комфортно. Потому что дальше мы можем говорить о том, что это искусство высокое или невысокое, оно красивое или некрасивое, оно наполненное смыслами или не наполненное смыслами, оно популярное или непопулярное, дорогое, недорогое и так далее. Поэтому если что-то позиционирует себя как искусство, но вам это не нравится, это ок. То есть как бы это может быть искусством и не нравится вам. Это не взаимоисключающие вещи. Сори за капитанство, но мне кажется, нам стоит периодически вот проговаривать эти, э, наверное, очевидные позиции. Так, для мене є певний парадокс між тим, що е, та в Україні ну, там є е, фронтір, віртуалітета, цей е, новембер, який ти згадував. Та, але ну, там то кудись показували VR-роботи один рік і збирається ще. Е, от е, ну але така, так би там ці українські компанії працюють найчастіше для іноземних ринків. Е, ну, таке відставання. Та ну там є якісь VR-портали, VR-кімнати, де ти можеш погратися. Але мені здається, що от саме та криптоарт в Україні ну так та згуртував, тобто, що що є що є аудиторія, та така спілка художників. Абсолютно вірно. У нас є профсоюз. Дійсно, правда, зареєстрований в мін'юсті. <laughs> Это отличная идея. Слушай, я сегодня, у нас будет сегодня так называемый family call с этим комьюнити. Я подниму этот вопрос. Ребята, а когда, когда в Минюст? <laughs> А, значить... Та, що скріплює цю спільноту і, ну, і наскільки та вона відірвана від та, інших процесів, ну і мистецьких, і соціальних в Україні? Да, я думаю, один из факторов, который, вот, мне кажется, очень легко может, можно здесь очертить, это то, что э, криптохудожники действуют на глобальной сцене. С первого дня, с первой публикации, когда ты публикуешь свою работу и публикуешь ее в Твиттере, ее может перетвитить кто-то и увидеть в Британии и так далее, ее может купить кто-то, будучи э, в Таиланде или Исландии. И э, все это как бы происходит э, достаточно часто, а, поэтому э, существует четкое ощущение глобального рынка, глобальной сцены. А, это меняет тотально взаимодействие между художниками, потому что, а, будучи на таком маленьком закрытом рынке, э, как украинский арт-рынок, в котором коллекционеров цифрового искусства можно однозначно пересчитать на пальцах каких-то какого-то количества конечностей, а, мы как бы ну, действуем совсем по-другому. Да? То есть э, в украинском бабле арт-рынка в хорошем, этого, э, в хорошем смысле этого слова существует э, ограниченность ресурсов, ограниченность внимания и, соответственно, высокая конкуренция. А, в которой возникают как результат различные кланы. И периодически, когда я как-то соприкасаюсь, скажем, с киевской арт-средой, я очень четко вообще чувствую эту клановость, и мне смешно и грустно одновременно, как бы, потому что ну, художественная среда — это э, Э, хотелось бы чувствовать ее как доброжелательную среду, открытую для коммуникации и взаимодействия. А то, с чем периодически сталкивается украинский художник, будь это современный художник или э, медиа-художник, или медиа-арт-художник медиа -художник на современной сцене, на современном арте, а, э, во всем в этом как бы присутствует там определенная клан, клановость, если мы говорим про украинскую арт-сцену. А, и это, несомненно, Э, принципиально отличается от того, как это функционирует в криптоарт-сообществе. То есть в Украине существует много ребят, которые, которые публикуют свои работы как NFT. Есть художники, есть не художники, есть те, которые не говорят, что мы делаем арт, есть те, которые публикуют NFT, collectible проекты с кучей маркетинга, не говоря о том, что это арт. Uh, а, но если говорить вот именно про художественную составляющую этого комьюнити, то мы даже не знаем, сколько их, потому что огромное количество людей публикуется, не, не, не, не а, э, говоря об этом в сообществе. В то же время есть некое количество публичных ребят, которые делятся своим опытом с коллегами из Украины, э, коммуницируют в нескольких чатиках в Телеграме или в Дискорде. Вот один из этих чатиков, собственно, э, я также инициировал в начале февраля. Он называется CryptoArt Ukraine. И со временем это стало больше, чем просто чат, в который мы скидываем какие-то новости. Это э, стало действительно сообществом. Мы проводим встречи, метапы, на которых мы делимся друг с другом в формате лекций, презентаций, какими-то наблюдениями о том, как продвигать себя на этом рынке. А, мы делимся друг с другом просто вдохновением, энергией, творческой энергией, а, когда показываем друг другу результаты своих э, работ, художественных работ. А, мы Просто проводим круто время на самом деле. Мы знаем, что у кого-то э, болит глаз, он сейчас капает, и это как-то влияет или не влияет на его художественные процессы. Э, и все желаем ему выздоровления Дэн Круп. Э, и, или мы а, знаем, что у кого-то родился ребенок. То есть это очень дружелюбная среда, которая в то же время чрезвычайно открыта к новым людям. То есть стоит зайти кому-то в чатик и сказать, ребята, я не, вообще не понимаю этих слов. Что такое NFT вообще? Вы не столкнетесь с ситуацией, когда Э, кто-то скажет, come on, тебе не сюда, пожалуйста, здесь только типа high level, ой, новички, пожалуйста, там найдите себе какие-нибудь галереи начинающие. Нет, будет по-другому. Э, ребята скажут, не только скажут, что типа смотри, тебе нужно для начала открыть там кошелек, а, они еще и тебе денег подкинут, и я делал это не раз. И мне, мало того, в начале как бы моего криптоарт пути кто-то скинул 5 баксов для того, чтобы я мог опубликовать свою первую работу на хике. То есть это поддерживающая комьюнити, потому, ну, то есть на, на этой эм, э, энергии держится очень много. Потому что часть вдохновения художника – это взаимодействие с внешним миром, и оно значительно шире, чем только взаимодействие через свое художественное произведение. То есть ты не только хочешь слушать фидбэк про свою работу, ты хочешь находиться в коммуникационной среде, в которой поднимаются какие-то вопросы, иногда философские, иногда политические, иногда бытовые. И все это становится пищей для размышления, пищей для какой-то художественной интерпретации и перерождается в какой-то работе. И чем глубже ты погружаешься погружен в эти темы, тем лучше ты понимаешь эти вопросы, в том числе как коллекционер или как криптотрейдер, как ни назови. Поэтому, да, несомненно, это очень живая среда. То есть и одной из причин, почему это так, является то, что мы друг другу не конкуренты. А мы друг другу друзья, коллеги, помощники, взаимовдохновляющие люди, коллабораторы, Э, то есть мы создаем совместные проекты, и от усилий нескольких людей каждый получает больший результат. То есть и, и все это проверено на практике не раз, не раз, не раз, и показывает того, что э, любая польза этому сообществу возвращается тебе кармически какими-то плюшками. Вот. І останнє Е, це про твій досвід е, викладацької діяльності в державній інституції та в державному університеті е, в попередніх інтерв'ю з європейськими режисерами та митцями ми спілкувались, і ну там та звучало, що це класний простір для такої рефлексії, та й теж шарити там свій досвід. От але зазвичай та такі ну, потужні всі великі інституції, але поки вони в свій е, учбовий план щось додадуть, то вже це все пішло далі. Е, на якому факультеті та що це за спеціальність, е, де ти викладаєш? І як ти, ти ну, вирішуєш, та як в цьому університеті вирішується та ця проблема швидкоплинності Ой, с удовольствием расскажу и поделюсь, потому что очень доволен взаимодействием с э, эм, этой кафедрой. Это кафедра медиакоммуникации в университете имени Каразина. Я скидываю тебе ссылку, и если можешь поделиться ей, буду э, предельно благодарен. Это э, прогрессивная, человеколюбивая среда, э, в, в, в которой действительно есть, э, э, есть есть усилия на то, чтобы сделать опыт преподавания комфортным. Потому что если бы а, этих усилий не было, преподавателям пришлось бы действительно титанических усилий, титанические усилия прикладывать к тому, чтобы проходить различные бюрократические процедуры. А, в то время как э, хороший коллектив э, может на самом деле часть этих процессов взять на себя. И креативность Э, в том числе вполне как бы применимо к таким бюрократическим машинам, как э, большой государственный университет. А, креативность в том, как можно организовать эти процессы, находясь в жесткой регламентации и законодательного поля, и процессов, которые построены вот внутри этого университета. То есть а, в итоге, я думаю, вот именно такие начинания, именно такие кафедры, становится импульсом для изменения тотальных систем. Потому что когда э, на практике оказывается, что э, мы э, можем по-другому функционировать, и это дает лучшие результаты с точки зрения количества абитуриентов, с точки зрения интереса, с точки зрения интереса медиаполя да, к подобным институциям и активностям. Это доказывает, что мы должны менять что-то, мы должны брать пример у этих инновационных кругов. Да, поэтому, э, несомненно, это э, поле для какой-то рефлексии. Э, это не коммерческая деятельность для меня. Это даже не способ получения для себя каких-то кадров, с которыми можно работать на следующих проектах. Это инструмент систематизации информации. Поэтому я рекомендую а, тем, кто занимается художественными практиками. Да и в принципе, чем бы вы ни занимались, преподавательская деятельность дает вам офигительную а, возможность структурировать информацию. Потому что когда вы разбираетесь в чем-то для себя, вы э, берете точечные знания, которые необходимы для выполнения конкретной задачи. Если вы выходите на, э, в поле преподавательской деятельности, вам необходимо выстроить структуру знаний и исходя из этой структуры уже постепенно двигаться вперед. И это дает вообще, очень прочный фундамент э, знаний, информации, на котором уже можно действовать э, в вашей поле деятельности. А для художественной деятельности, для деятельности культурного менеджмента это важная составляющая, потому что на нее опираются концепции ваших произведений искусства, на нее опирается вторичность или оригинальность ваших художественных работ как художника. Вот, поэтому, э, с одной стороны, желаю действительно найти единомышленников, с которыми будет заниматься преподавательской деятельностью комфортно, э, и это могут быть государственные учреждения, это могут быть частные организации, которых, благо, тоже много. Я вот замечательно сотрудничал с э, организацией «Прожектор», также преподавали как раз эм, инструменты по созданию виртуальных пространств, методики создания виртуальных пространств. Но ну, и, в общем-то, э, иногда можно становиться инициатором таких коллективов, э, инициаторов подобных проектов, будучи даже просто преподавателем. Э, заявив в пространство то, что вы хотите преподавать какую-то интересную дисциплину, вы обнаружите, что найдутся менеджеры, маркетологи и прочие, прочие, которые помогут вам это реализовать. Я вірно розумію, що це випускники цієї кафедри, це будуть художники, є художниками, художницями, чи те, що в них в дипломах пишуть. Это э, формально э, социологи, Э, а буквально и на практике э, работники в разных отраслях, которые соприкасаются вот с м, медиа м, инструментарием, с новыми медиа. То есть это могут быть и видеографы, и режиссеры, все то, что касается кино и видео. Это может быть, несомненно, сотрудники аудиопроектов, продюсеры подкастов, новых медиапроектов, продюсеры видеоблогов, интервьюеры, журналисты различного рода для различных медиа. А, потому что, в принципе, журналистика – это такой большой тоже пласт э, Э, знаний, которые преподаются на эм, этой кафедре. И также это, э, конечно же, работники вот в сфере искусств. Это культурные менеджеры, кураторы, медиаторы, художники, э, коллекционеры и, и так далее, потому что там, я, я полагаю, вообще у меня есть такая смелая гипотеза, что с приходом NFT а, креативные люди и, в частности, художники могут стать э, достаточно успешным классом э, в Украине, потому что они делают свою деятельность на экспорт. Мы понимаем, что в Украине на данный момент преуспевают зерновики и айтишники, и а, это ровно по той причине, что они могут выполнять свою деятельность э, на экспорт, где есть большие рынки. То же самое у нас появляется с приходом NFT, соответственно, мы получаем новый класс, который функционирует на экспорт и получает другие несоизмеримые доходы. Другое дело, что существует большой азарт и большой риск больших проколов, и мы будем видеть это, и мы видим это уже сейчас, как люди теряют много денег на этих рынках. Но чем более ты экспертен, тем больше дает тебе эта возможность э, функционировать устойчиво и получать значительное вознаграждение за эту деятельность. Для того, ну, та, здається, основна е, ну, річ, яка потрібна для режисера кіно, це дивитися. Та дивитися інші фільми, ти дивишся, дивишся і, і так формуєш свою відмінність та ну, пробуєш. От, але де, де ваші студенти дивляться та VR? Э, На парах? Е, Ну, ну так, Ми- це- на кафедрі є шоломи і е, там Oculus TV. е, Когда кафедра идет тебе навстречу, ты идешь навстречу кафедре и приносишь свои персональные шлемы виртуальной реальности и показываешь, что они из себя представляют, соответственно, даешь студентам также возможность посмотреть. То есть, учитывая, что у меня небольшой курс, и вся программа вот, эм, магистратуры а, как, э, кафедры, она построена как бы на таких небольших курсах, которые дают очень разные как бы, знания с, работы с разными медиа. Я не занимаю этим временем непосредственно занятия, но студенты могут самостоятельно, как бы обратившись ко мне, посмотреть какие-то э, опыты виртуальной реальности, часто я рекомендую им именно произ... художественные произведения. И э, не все пользуются этой возможностью, пользуются 10%, которые потом в итоге как бы идут или как-то э, смотрят дальше вот в сторону именно искусства виртуальной реальности. Но да, такая возможность технически становится все легче и легче. Опять же, с э, стоимостью, с уменьшением стоимости шлемов виртуальной реальности. То есть а, моя мама преподаватель а, информационных технологий в Николаевском кораблестроительном университете. А, и она инициировала подобный курс по виртуальной реальности у себя. И мы вот сейчас тоже продумываем, какая техническая база необходима для того, чтобы дать возможность также просматривать этот контент. И ВУЗ закупает подобную технику для того, чтобы хотя бы в минимальном размере, да, для того, чтобы можно было с чего-то начать и просмотр, и разработку. Ну и плюс ко всему, виртуальная реальность, дополненная реальность, э, возможно, как бы это странно ни звучало, для создания даже не имея шлема. Потому что вы можете создавать виртуальные пространства, которые можно смотреть на компе, или в мобильном телефоне, и вы можете создавать дополненную реальность, которую можно смотреть на мобильном телефоне. Поэтому все инструменты, которые необходимы, это 3D-редактор и ноутбук. То есть это то, с чего можно войти. Конечно, дальше поле просто обширное. И в какой-то момент можно сказать, камон, да у вас на кафедре даже нету шлема за 10 тысяч баксов, который позволяет нормальную виртуальную реальность людям показать. Но как бы это легко критиковать. Ну так, я не мав на та, з- жодної інтенції так казати ні. Це скоріше та ну таке відчуття, що та я до того, як я купив собі шолом, то е, ну то та, тобто я, як можна дивитися інакше? Та і тепер маючи шолом, я можу та Венеція викладає Голіаф, от оп, і, і і, на цьому світовому контексті та Венеція викликала все. Я тут же дивлюся, не чекаю, поки та там як якось приїде з якимось фестивалем. Це yeah. от і що ну що це Е, та без без можливості дивитися нові ідеї, та торкнутися, тобто як як це може виростати. Тому це е, та робота, яку ти згадував, яку зараз на е, Бієнале показують, вона теж з цього імпульсу. Та дивіться, та от мені я це люблю. Кому цікаво, ще подивіться, давайте спробуємо щось зробити. От, та, Дуже дякую за та цікаву розмову, за е, та, при, приклади натхнення е, своєї діяльності, своїх робіт. Е, і до зустрічі вже десь в онлайні і, можливо, вживу. Спасибо большое, очень рад был пообщаться.